trago cheio. siebie dasz Wtedy wielką radość masz Śmiej się głośno i bądź na Razem hej, pa, pa, pa, pa, pa, śpiewaj z